在日本，那些武士首先要训练的就是警觉，而其他每一件事都是次要的。如果一个武士能够很警觉，那么他就是一个勇敢的人。在第二次世界大战的时候，大家都觉得敌不过日本的武士，他们的勇敢是无与伦比的。这个勇敢来自于哪里呢？就身体上而言。 他们并不强壮，但是在他们的意识里，他们的警觉里，恐惧无法进入。他们不害怕。每当恐惧来临，他们就尝试禅的方法。这段经文说，在惊骇的时候，在焦虑的时候，当我们感到焦虑，当我们被焦虑所折磨，我们就可以尝试它。 要怎么做呢？当焦虑的时候，一般通常你都怎么做？通常我们都尝试的去解决它，我们尝试各种不同的方法，然后我们就越来越被牵扯进去，我们会产生一个更大的混乱，因为焦虑无法透过思考而被解决。 因为思考本身就是一种焦虑，所以我们这样做是在帮助焦虑更加成长。透过思考，我们无法走出焦虑，我们会更深入它。这个技巧说，不要对焦虑做任何事，只要警觉，只要警觉。